着いた椅子がひとつあなたが迷わないように開けておくよきしむとを叩いて何から話せばいいのかわからなくなる 星が降る夜にあなたに会えたあの夜を忘れはしない大切なことは言葉にならない夏の日に